asteko berritzeko leiatzeko amesteko urrutiago iristeko hobetzeko erronka berriei aurre egiteko aukerak sortzeko aldatu beharra dago Ticketbai Gipuzkoara iritsi da online fakturazio sistema berri bat justuagoa eta solidarioagoa Ticketbai enpresek aurrera egiten dutenean Gipuzkoak aurrera egiten du etorkizuna orain, Gipuzkoako foru aldundia.